हेलो गाइज नमस्ते म राजु धेरै लामो समय पछाडि फेरि उपस्थित भएको छु म आज अर्को भिडियोको साथ म आज साइकलमा हिँड्दैछु मेरो स्कुटर पनि छैन अहिले म साइकलमा आज न्युयोर्क सहर घुमाउँछु तपाईँहरूलाई यसो हेरेर नारायण नदी जस्तो लाग्छ नारायण नदी होइन तपाईँले जाँदाखेरि यो मेन स्ट्रिट भन्छ यसलाई एपट्टिको जुन भाग छ त्यसलाई मेन स्ट्रिट भन्छ यहाँ पुरा बार लगाएर राखिदिएको छ त्यो घुम्नको लागि यहाँ हिँड्नको लागि पुरै ठाउँहरू बनाइदिएको छ र म आज भने साइकलमा हिँड्नेछु साइकलमा तपाईँलाई आज साइकलको यात्रा गराउनेछु साइकलमा बिहान बिहानै मौसम पनि धेरै राम्रो छ होइन आजको त्यो यात्रालाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तरिकाले चाहिँ घुम्ने इच्छा राखेको छु तपाईँहरू पनि मसँग घुम्नुहुन्छ भन्ने छ आज तपाईँलाई म विभिन्न ठाउँहरू देखाउन हेर्दै जाउँ तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु होला मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु कुनै नदी जस्तो छेउमा आइपुगेको छ तर नारायणी नदी पनि होइन उताबाट तपाईँले देख्नुभएको छ एउटा बोट पनि आइरहेको छ घरबाट बोट आउँदैछ यो खोला भने तलतिर बगिरहेको छ तपाईँले त्यो पर देख्नुभएको चाहिँ एयरपोर्ट ब्रिज ब्रिज हो त्यो जुन पर देख्नुभएको छ त्यो ब्रिज भने यतापट्टि देख्नुभएको त्यो ब्रिज भने आरएफके ब्रिज भन्छ त्यसलाई त्यो परको ब्रिज धेरै लामो छ तपाईँले यहाँ छेउबाट उता छेउसम्म देख्न सक्नुहुन्छ भने उता एउटा बिचबाट एउटा चाहिँ बोट आएको छ बोट पनि हेरौँ होइन त्यस पछाडि फेरि अनि अर्को ठाउँमा जाउँ यो छेउबाट तपाईँले चाहिँ अर्को ठाउँसम्म चाहिँ तपाईँले साइकल जान सक्नुहुन्छ धेरै परसम्म छ उताबाट र यतातिर पनि धेरै परसम्म चाहिँ साइकलमा जान सकिन्छ भन्दा उतापट्टि चाहिँ लङ आइल्यान्ड सिटी हो भने यो यतापट्टिको म्यानर म्यानर पर्छ यतापट्टिको म्यानर पर्छ यो म्यानर पर्छ त्यो पारिपट्टिको लङ आइल्यान्ड सिटी भने त्यो चाहिँ मेन स्ट्रिट पर्छ मेन स्ट्रिट भन्छ यसलाई चाहिँ त्यो आउनलाई चाहिँ बिचमा एउटा यस्तै पुल बनाइदिएको छ बाटोमा र यो चाहिँ समुद्रले घेरिएको छ समुद्रले घेरिएको यहाँबाट हेऱ्यो भने तल खसिरहेको <laughs> जस्तो देखिन्छ डर लाग्ने छ एकदम तर यसलाई चाहिँ सेफ्टी बनाएर राखेको छ धेरै पुरानो छ तर पनि एकदम धेरै सेफ्टी छ यो मान्छेले यहाँबाट हाम फालिने भने त मरिहाल्छन् जस्तो लाउँछ नि धेरै टप्परसम्म छ तिरबाट पनि एउटा बोट आइरहेको छ होइन सो अब यो छोड्यौँ अब साइकलमा अर्को ठाउँमा जाने है त गाई अब भने मेरो साइकलको यात्रा सुरु हुन्छ यहाँबाट <laughs> हामी यो छेउछेउबाट जानेछौँ जब छेउको नदी हेर्दै नदी हेर्दै समुद्र हेर्दै समुद्रको छेउ यता जानेछौँ यहाँबाट लडेको यार फेरि त्यो बाटो वान वे छ होइन अब हामी चाहिँ लेफ्ट टर्न गरेर लेफ्टतिर जानेछौँ राइट टर्न जानेछौँ राइट टर्न ए बाटो गरेर यो बाटो ए भाइ बाटो चट बाटो चट बाटो चट बाटो चट बाटो त कारहरू त गरेर हिँड्नुपर्छ कि न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ यो भने वान एभिन्यू रहेछ यसलाई हामी यहाँबाट क्रस गरेर जान्छौँ यो बाटो है माथितिर जान्छौँ कुन चाहिँ बाँद्राले बाटो गाडीतिर राखेको छ मौसम एउटै होला जस्तो छ बिहान पनि बिहानदेखि नै राम्रो थियो मौसम अहिले पनि एकदमै मौसम राम्रो भइरहेको छ होइन यहाँबाट दाहिने हुँदै निस्किन्छ सिटीमा चाहिँ साइकल होला होइन सेभिङबाट हिँड्नुपर्छ होइन बाहिर बाटो चाहिँ खाल्टाखुल्टी भएर होइन झ्याङ खेलेको छ एकदम हेर्नु त्यहाँनिर ला खाल्टाखुल्टी घर साइकल गरेर हुन्छ होइन एकदमै ट्रकको पछि पछि मलाई चाहिँ आउँछ फेरि यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो ला रोके रोके रोके रोके रोके रोके रोके रोके रोके त्यहाँदेखिको सकिएन फेरि रोक्नु पऱ्यो होइन अब यो बाटोमा रोक्नु पर्छ साना नाना नाना बानाहरू चल्दिरहेको हुन्छन् बाटोमा होइन त्यही फेरि यो तोड्यो भने होइन एक सय नब्बे डलरको टिकट दिन्छ ट्राफिक दाइले पुलिस दाइले रोक्यो भने होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ केयरलेस गर्नु हुँदैन अब मेरो ट्रन आए पछाडि थ्री टू वान ओ भाइ वान वेमा कुदिरहेको दिइरहेको छ भाइ होइन यस्तो कुद्नुपर्छ बस हाम्रो यसरी फटाफटाफटा कुदेन भने लेट हुन्छ होइन बसको टाइममा यसरी एकदमै बिजी हुन्छ यसरी बस निस्किने बेलामा होइन त्यो लास्टै केयर गर्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ कुकुर खेलाउनको लागि मात्रै बनाएको है हामी साइकल बालेर चाहिँ छिरेर हिँड्नु नै सक्छ होइन त्यही भएर यो यतापट्टि साइडको तपाईँले देख्नुहुन्छ यो अस्ट्रेलिया साइड हो होइन म्यानेट हो यतापट्टि तपाईँले मान्छे हिँड्ने देख्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइकल अब यतापट्टि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ गाडीहरू चलिरहेको छ यो साइडमा पनि गाडी चलिरहेको छ 8 kot ब्रिज 8 कोच पिल ब्रिज यो भने 8 कोच पिल ब्रिज यहाँ मरुसम्म पनि भइरहेको छ त्यहाँ बाइक स्लो गर भनेको छ अगाडि मान्छे काम गर्दैछन् होइन सरहरूले टिकट दियो भने फेरि खतम बनाइदिन्छ फुल्यो कले साँझमा मनको भने हामी यहाँबाट केही माथि जान्छौँ होइन हाम्रो टर्न चाहिँ आयो तर यसले चाहिँ बाटो सिकेर बस्छ अगाडिदेखि हालेको नि त्यो स्कुटर हुन्छ त्यसलाई पनि पहिला मसँग पनि थियो तर मैले बेच बेचिदिएँ पछि मजा आउँछ यो चलाउनु युजली धेरै प्रयोग हुन्छ त्यो पनि सिक्सटी फाइभ अहिले भने म सिक्सटी फाइभमा आइसकेको छु छिटो मिल्छ हो ल साइकलहरू सब यहाँ थुप्रिरहेको छ यो सिक्स सिटी बाइक यहाँ तपाईँले पे गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पे गर्दा चाहिँ साइकल पे गर्न सक्नुहुन्छ म थर्ड एभेन्यूमा <laughs> साइकल चलाइरहेको छु थर्ड एभेन्यूको यो जता यो साइकलको लेन छैन यो साइड त्यही भएर यो एउटा हिँडाले पनि हुन्छ अब छिराउनु सकेको कि होइन छिराउनु सक्यो चलाउनु सकेदेखि जताबाट चलाए पनि हुन्छ होइन यसरी पाहाडबाट भित्रबाट छिराएर बाहिरबाट निकाले पनि हुन्छ होइन एउटा छिरा राइटिङ गर्नु भएन ओभर पेजले मलाई ब्लक गऱ्यो नि यसले ए resulte en, re, en, en music क्या नेटवर्कको रहेछ नेटवर्कको रहेछ हो लोरी अहिले भने गाडी म सेभेन्टी टूमा छु हराइ भनेको सेभेन्टी टूमा छु यहाँबाट सिधा माथि जाने अब भने रमाइलो लाग्छ साइकलमा हिँड्दाखेरि साइकलको यात्रा साह्रै रमाइलो लाग्छ होइन